King, anything that I say hot. I'm a boss. Dramatherapie, halt dich fest oder du fliegst davon Deine Mädels werden Brunnen, College Lock, sie wird gefach gelocht Homeboy, jetzt wird umgeprollt, Hände weg, halt dich zurück Wörter katapulte ich, bitte so krass als Cash Deine talentierten Rapper mach ich zum therapierten Rapper Alles sind Zucht, Exemplare und deformierte Hänger Keine willigen Gegner, wir Schlampen, die jeden ficken wollen Doch haben Rap ich kein Schwanz, also ich fress meine Faust ADM heißt Kohlehaus, wenn ich kommt ein Fäuste Hagel Riesennamen und tausend Rollen Wenn wir Fäuste in dich parken, das ist Rap, du ist das Ziel geht zum Ero und Stolz Guck, der Boss, boxende Boss schlägt los und bringt die Drops in Flow Ihr seid zweimal wie ein Co-Pilot, ich gebe die Richtung an Rapmäßig angesehen bin ich Gott in menschlicher Gestalt Ich spiele mit Wörtern so wie im Grenzland, das keiner kann Bleib die göttliche Gestalt und fick den deutschen Markt